я не поняла. Так, сегодня у нас восьмое. Восьмое у нас сегодня июля. И я возвращаюсь к своим баранам. То есть, качеству жизни. Давным-давно мне хотелось навести порядок на площадке перед домом. И я к этому сейчас вернусь. машина, машина, а людям меня зовут, а людям только на меня черная борода, я и, я, и то письмо, которое вы читаете, обрекает вас на поиск сокровища. Обрекает вас на поиск сокровища. Давным-давно я спрятал на этом корабле плазма. Никто не мог его найти, но я верю, верю, что вам удается это сделать. И я вам, даю вам подсказку. Посмотрите на дверь холодильника, что там есть буквы, что ставьте из ванна. Сокровища? А вы что вообще ищете-то? Сокровища. Вон записка, ребят. Вау, я, ее, я, я, Давай читай. Йо-хо-хо. Вот тут написано. Йо-хо-хо, я вот и... Они клад ищут. Я знаю. А ты будешь собирать? Да. Ну ладно. Рот. Да. Это самая большая, кажется. Она не будет гореть, как эти, она будет другой. А с днем рождения будете петь? Давайте. Давайте. О, понятно. Давайте, мой человек. Сейчас она зажжет и все запоем с ну, днем рождения тебе. А я, я уже дышал. Вот. Мне вообще домой ну, все. Вам к себе. А кто так расставил свечки красиво? Я. Молодец, Максим. Потому что ты немного нет, она не горит. Разгорится. Все использованное. Не загорится больше, не загорится. Я все потушила. Повреждение. Ой, я думаю. Ну давайте, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Анатолий, поздравляем тебя. Нет. Нет. А, потом второй раз зажгешь? Потом, потом я большую зажгу, она лопнет. Желает, как все. Нет, себя нельзя, то узнаешь, и не будет. Ура! Теперь, а теперь я большую зажигаю. Это уже назад отойдем. Она так э, рванет. Мне ну, кажется, что мне тоже так кажется. Так не зажжется бабуль. Надо... Надо проткнуть, что ли? Или Нет, под... ее надо просто поджечь, надо только на спичке, мне кажется, не подожжется. А да блин! Она На, держи камеру. Вот, здесь еще не работает. Ты че, будешь кушать их? Давай, бабушка, действуй. У меня не получилось. Чего они прикольные? Ура! Прикол! Я такого никогда не видел. А терт не сгорит? Не сгорит. можно ну дуть. Это специально для торта такая. Да, она не под... Она сейчас кончится и потухнет, она не будет уменьшаться. Все нормально. Ты чё? В глаза залетит, они ж горячие. Круто. <laughs> Руки греют. Понравилось? Да. Давайте на нее упаду. Ну Ничего не будет. А О, <laughs> Ну не дуй больше, Макс, не дуй. Ну, Макс. Ну, хватит, Макс. меня прям. <laughs> Я мою кофту попала торт выносят и поют. Ну, а ага, она такая высокая. Тебя. Днем рождения тебя. Макс, не, не дуйте, нет, Макс, не надо. Она не потухнет все равно. Она так должна до дна, что ли, бегать? Ну, а сколько она будет? Не знаю. Вы можете разрезать торт, пока она горит. Не делаешь! Ты Работа я сейчас из-за стола выведу. Давай я уберу ее. А Я пока свечи уберу. Пап, зачем ты <laughs> это ты это видела. <laughs> Все, прощай. Она до конца догорела почти. Мы ее потом снова, сейчас